हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली जी हाँ पूर्व मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह का ये दर्द छलका काला पीपल में जहाँ वे ओला पीड़ितों से मिलने के लिए गए थे मामा ने लोगों से यह कहा कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली लोगों ने कहा कि आई लव यू मामा मामा ने कहा फिर हमें क्यों हराया इस पर लोगों ने कहा कि नहीं अब जिताएंगे तो पर मामा ने कहा कि नहीं सरकार तो हम भी बना लेते और अभी जो सरकार बनी वो तो लंगड़ी है लेकिन हम पूरे बहुमत वाली सरकार बनाएंगे आइए सुनते हैं मामा का दर्द मैंने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में कसर नहीं छोड़ी पहला पीपल विधानसभा में भी नर्मदा मैया का पानी लाने की योजना बना के क्रियान्वित करने की तरफ कदम बढ़ा दिए मुझसे कोई नाराजी थी क्या तो हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली लेकिन मुझे कोई अंतर नहीं पड़ा मुझे कोई अंतर नहीं पड़ा क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भाई भीत में कर्तव्य पद पर जो मिला ये भी सही वो भी सही कोई परवाह नहीं मेरे तो वो भी नहीं है तब टपक जाए ठिकाना नहीं है ऐसी लंगड़ी तो हम भी बना लेते हैं लेकिन हमने तय किया बनाएंगे तो लंगड़ी नहीं बनाएंगे पूरी की पूरी जब बनाएंगे तो बहुमत की बनाएंगे लेकिन एक